አፍን ስትናገር ልብን ያሳርፋል። የምትመክረው ምክር ተስፋን ያሳድራል። ሆነ አይቼ ያለው ልቤ አንተን ወደዋል። እረኛ የሆነለት ሰው ብቻ ከኔ ጋር እንደዚህ ይላል እረኛ ቃልክን ስትናገር ልብን ያሳርፋል። የምትመክረው ምክር ደስታን ያሳድራል። ሆነ ሀይቺ ያለሁ ልቤ አንተን ወዶሃል የነፍሴ ልብ ኢየሱስ yeah.

ቁጥር የማተኛ የማታንቀላፍ አምላክ አንተ አለ እንኳን እዚህ ላይ ያረጋጋኸኝ በነውጡ ዓለም ጋሻዬ ነህና አንተ ረዳታችን ነህ። አናመልጥም ካልናቸው ነገሮች አስመልጠህና አንተርፍም ካልናቸው ነገሮች አትርፈህና ካተረፍከን ደግሞ እንዘምርልሃለን። ነፍሴ ማናለና የቱን ልመሰት ድንገት ስታጣቸው ቃል የገቡላቴ እጆቹን ዘርግቶ አቅፎ የተቀበላት በጣር በጭንቋ ቀን አላት የሚቤዣት አላት የሚቤዣት እሩትን ከተቤዣት ከቦኤዝ የሚበልጠው ለተሻለው ኪዳን ለኔ ዋስ ሆነ ልቤን የጣልኩበት ጌታ ለኔ ምድራሽ ለሚያስመካ አቤት አቤት አቤት አቤት አቤት አቤት ያልኩት ያድነኛል ያልኩት ያድነኛል ይቤዠኛል ያልኩት ይቤዠኛል፣ ያድነኛል ያልኩት እጆቻችሁን ከፍ አድርጎ ለመጨረሻ እንደዚህ በሉት ጌታ ሕይወት እንዳገኘ በአምላክ ምረት እንዳረፈ ሰው በክንፎቹ ጥላ ተሸሽጌ እዘምራለሁ። በአይነቱ የተለየ ሰማያዊው ፍቅር ይዞኛል። ግራ ቀኝ እንዳልን የኔ ወዳጅ ቤቱ ተክሎኛል። አይደል አጋጣሚ ይሄ ሲያምላክ ምረት ነው እንደኔ አይነቱን ሰው አጥፎ ልጅ ያደረገ ትረታለች በስላለም ጌታ ጨለማይን سجنه انا مسكني هالو انا مسكني هالو انا مسكني هالو مسكنا يسبت عسلنا مسكنا انا مسكني هالو انا مسكني نحونا ساعتك አመሰግንሃለሁ፣ እኔ አመሰግንሃለሁ፣ እኔ አመሰግንሃለሁ crea à Gezek.